LibreOffice Impress ਦੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ Viewing a Presentation ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ View Options ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪੇजेस ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ Ubuntu Linux 10.04 ਅਤੇ LibreOffice Suite ਵਰਜ਼ਨ 3.3.4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਪਲ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਲਿਬਰੇਆਫਿਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਊ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰੇਆਫਿਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਵਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਊ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਓਵਰਵਿਊ ਟਾਈਟਲ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਜਾਓ ਟਾਸਕ ਪੈਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਸਟਰ ਪੇजेस ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਥਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਲਾਈਡ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ PRS ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਅਤੇ available for use slide design ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਵਰਕਸਪੇਸ ਪੇਨ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਲਾਈਡ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡਸ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਊਟਲਾਈਨ ਵਿਊ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਊ ਤੇ ਵਿਊ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਊਟਲਾਈਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਊਟਲਾਈਨ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਲਾਈਡਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਇਹ ਸਲਾਈਡਸ ਦੀਆਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਹਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਲਾਈਡ ਹੈਡਿੰਗ ਓਵਰਵਿਊ ਹਾਈਲਾਈਟਿਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਊਟਲਾਈਨ ਵਿਊ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਵਿਊ ਸਲਾਈਡ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈਕਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕਰਸਰ ਹੱਥ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਾਰ ਵੀ ਆਓ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨਡੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਵਿਊ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਲਾਈਡ ਸੌਰਟਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਲਾਈਡ ਸੌਰਟਰ ਵਿਊ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਲਾਈਡ ਸੌਰਟਰ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਊ ਸਲਾਈਡਸ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਲਾਈਡ ਨੰਬਰ 9 ਅਤੇ 10 ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਨੰਬਰ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ 9 ਨੰਬਰ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਹੁਣ ਮਾਊਸ ਬਟਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਲਾਈਡਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨੋਟਸ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਨੋਟਸ ਵਿਊ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਊ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੋਟਸ ਪੇਜ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨੋਟਸ ਟੈਬ ਤੇ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਲਾਈਡਸ ਪੇਨ ਵਿੱਚੋਂ development up to present slide ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਨੋਟਸ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਤਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਆਓ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਟਾਸਕ ਪੇਨ ਦੇ ਲੇਆਉਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੇਆਉਟ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਾਸਕ ਪੇਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਟਾਸਕ ਪੇਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਟਾਸਕ ਪੇਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਜਾਂ ਛੁਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਆਓ ਸਲਾਈਡ ਦਾ ਲੇਆਉਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੇਆਉਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ development up to present slide select ਕਰੋ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੇਆਉਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਚੁਣੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਲਾਈਡ ਦਾ ਲੇਆਉਟ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਊ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪੇਜਸ ਇਹ ਟੈਸਟ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਹਲਕੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਗੂੜੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰ ਬਣਾਓ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਯਾਪਤ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ spoken tutorial team spoken tutorials ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ज्यादा जानकारी लिए ईमेल करो contact at the rate spoken hyphen tutorial dot O R G spoken tutorial talk to a teacher project का हिस्सा है ये project national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकार के सहयोग ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ spoken-tutorial.org/nmeict-intro ਇਹ tutorial Desi crew solutions private limited ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ